Сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд даваа талаа миний би техникийн зөвлөх багийг халж ажиллаад 2018 оноос хойш ажиллаж байна. Манай байгууллагт 15 жил болон түүнээс дээш ажилласан хамгийн ур чадвар бүхий засварчтай шилэн техникийн зөвлөх багийг бүрдүүлэн хэрэглэгч үйлчлүүлэгч та бүхэндээ аливаа техник хүнд шийдвэрлэлийг зайнаас үн төлбөргүйгээр маш хурдан шуурхай шийдвэрлэж ажиллаж байна. За онг орсноор 51 үйлчлүүлэгч нийт 97 удаа техникийн тусалцаа авч үн төлбөргүйгээр хурдан шуурхай асуудлаа бид нэ шийдвэрлүүлсэн байна. За ингээд та бүхэн альва нэг техникийн хүндрэлтэй асуудал илэрл гэмтэл байгаа бол манай зөвлөгөөдөөс утасдаж асуу зөвлөгөө авч болно шүү. Вагнерац тоног төхөөрөмж